হেল্ল' গাইছ হেল্ল' গাইছ কি খবৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মুহি পুচনা আলোচনা আপোনালোকলৈ তো ভিভাৰ্ছসকল কি খবৰ কেনে আছে সকলোৰে খবৰ ভাল নে বা মাটি কেনে গৈছে সকলোবোৰ খবৰ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব তো এবাৰ মই আজি মই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে বনাইছোঁ যে মানে ধৰা কি ক'ম বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই তো ভিউৱাৰ্ছ বা ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে হয়তো মানে বেয়া পাব পাৰে যে ইমানেই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি থৈছোঁ ইমান দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই মোক তামোক তো কথাটো কি হ'ল মই কণ্টেণ্ট বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিহৰ পৰা যে ভিডিঅ'টো বনাম মই থাকোঁ এনেকুৱা এটা জেগাত য'ত মানে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় মই হোষ্টেলত আছোঁ ডুমা কলেজৰ হোষ্টেলত আছোঁ তো অলপ অসুবিধা হয় তো যদিহে আপোনালোকে যে কয় আমুকটো ওপৰত আমুক কণ্টেণ্টৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিয়া আমুক কণ্টেণ্টৰ ওপৰত বনাব আমুক তামুক তামুক তামুক এনেকৈ এইবোৰ মানে কণ্টেণ্ট আপোনালোকে দিব তো মই তাৰ ওপৰত বনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো মানে এনেই যি টি কণ্টেণ্ট লৈ এনেই মানে এইবোৰ কৰি লাভ নাই কাৰণ চাওক এতিয়া এনেই এক্সাম্পল হিচাপে আছে এইটো মনোজ ভাই তাৰ ল'ৰাটোৱে সৰু পানীকণ কৰিলোঁ বা সৰু কামটো কৰিলোঁ মানে দুই নম্বৰ কামটো কৰিলোঁ মানে হাগিলোঁ তো সেইবোৰ সিহঁতে দেখুৱাই মোৰ ল'ৰাটো আজি হাগিলে গাড়ী এটা হাগি দিলে আমুক কৰিলে তো সেইবোৰ মানে এনেই কণ্টেণ্ট মই ভিডিঅ' নবনাওঁ কাৰণ মই এটা এটা কণ্টেণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এটা এটা কণ্টেণ্ট মানে ভাল এটা কণ্টেণ্ট সিমানটো ভাল কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই ইমান প্ৰফেচনেলি মানে ইউটিউবাৰ নহয় তো সেইকাৰণে ফটোকাৰণ হয় তো সেইকাৰণে কি আৰু আপোনালোকে যদি এটা কণ্টেণ্ট বনাই দিয়ে কণ্টেণ্টটোৰ ওপৰতে মই বনাম তো হাতখনৰ বিষাইছে মানে ষ্টেণ্ডত কম ষ্টেণ্ডটো লগাই লওঁ তো আজি ষ্টেণ্ডটো নাই মানে মই হোষ্টেলত থাকোঁ যিহেতু তো আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ এটা কমেণ্ট কৰিব আমুক কণ্টেণ্টৰ ওপৰত বনাব লাগে তো মই কণ্টেণ্টটোৰ ওপৰত বনাব চেষ্টা কৰিম শুভৰাত্ৰি মই ভিডিঅ'টো ৰাতি প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ হোষ্টেলত আছোঁ সেইকাৰণে শুভৰাত্ৰি জনাইছোঁ যদিহে দিনত আছে আপোনালোকৰ good morning good afternoon good evening যিয়ে যি সময়ত জানি আছে সেইটো ভাবি ল'ব ঠিক আছে আজিলৈ মই ইমানতকৈ কৈ মোৰ চমুৰ এই জাননী ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ মাইক্ৰফোন এডাল ল'লোঁ তো এডাল ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মঙাইছিলোঁ ত' এইডাল ভাল আহিছে নে নে আগৰ ভিডিঅ'বোৰত যেনেকে আহিছিলে সেইটোৱে ভাল নে এইডাল ভাল মানে দুটা কথাত এনেই মোবাইলতে কৰাটো বা ভাল নে এইডালত কৰাটো ভাল শুনিছে তো চাউণ্ড ভইচটো ত' এইটো জনাব বুলি আশা থাকিল